y Hola, me llamo Nana ¿Quién es Yuki. Es un poco raro. Eh, <laughs> eh, para, para, para, para, para, para, stop, stop. No puedes decir eso. Porque eso no está en ¿Eh? Ah, como sea, volvamos a grabar. ¿Eh? La décima vez que grabamos es me voy a la chucha, ¿Oíste, Héctor? ¿Quién es